Herkese merhaba. diyorum. e, Stu'yla karşı su, e, <laughs> The gidiyor. arkadaşlar reklam duydum. Denebilir. Я понял, что команда. I'll do, Winners, one shot, cold <laughs> price! <laughs>